Oggi vediamo come sostituire il filtro dell'aria di un Alfa 147. Nel mio caso è un JTP 1009 del 2007. Il cambio del filtro dell'aria in quest'auto è uno dei motivi per cui i vostri meccanici vi odiano quando portate un Alfa 147 a fare il tagliando, perché prima di arrivare al filtro bisogna smontare un miliardo di pezzi. Cominciamo togliendo la batteria una volta tolto il coperchio, alziamo la scatola dei fusibili e togliamo tutti i connettori selezionate le clip e tirate una volta tolti tutti i cavi possiamo finalmente sfilare la scatola dei fusibili svitando questo dado una volta tolto il dado si sfila facilmente la scatola dal supporto attenzione un po' ai cavi fatevi sempre spazio toglieteli se danno fastidio tenere fermi i due cavi della batteria avevo messo una fascetta dava un po' fastidio quindi la tolgo e, così ho più spazio per lavorare far sì che posso spostare e anche togliere dalla circolazione la scatola dei fusibili senza staccare ulteriormente niente ma la sposto in maniera che non mi dia fastidio mentre lavoro togliamo il supporto della scatola anche qua due dadi da togliere possiamo sfilare anche lui e finalmente vediamo il filtro la scatola del filtro che è proprio sotto alla scatola dei fusibili proprio qua togliamo l'ultimo dado che collega la scatola del filtro al supporto della batteria e poi andiamo a smontare anche tutto il supporto della batteria così che possiamo accedere ai collettori di aspirazione, al debimetro finalmente potremo aprire la scatola del filtro dell'aria qua ci sono tre bulloni da togliere da 13 se non sbaglio via il supporto andiamo poi un attimo sotto la macchina per aprire le due clip che tengono il filtro la scatola del filtro dell'aria chiusa la parte sotto nella parte inferiore sono facili eh? basta acchiappare lì e tirare quindi il contrario togliamo le clip una e due questa è un po' più difficoltosa perché c'è il collettore accanto però viene via lo stesso e questo è il filtro dell'area non riusciamo a fare il lavoro da sotto perché c'è un fermo anche nella parte superiore che va tolto quindi per forza bisogna andare da sopra secondo me non c'è modo di di evitarsi tutto questo lavoro, bisogna comunque smontare tutto. questo è il connettore del debimetro andiamo a, a, toglierlo a staccare il fermo e poi a toglierlo mi raccomando pazienza è bene avere rispetto di queste parti elettriche perché se si rompono veramente poi sono ecco qua tolto e via tutto a posto la gomma la guarnizione sta bene questo qua è il debimetro andiamo ad allentare la fascetta il debimetro è attaccato al, al coperchio della scatola del, della scatola del filtro da due bulloni li svitiamo fortunatamente anche se non sono facili da raggiungere, si sganciano molto facilmente e vengono via bene anche a mano poi tolti il debimetro è inserito a pressione quindi si toglie facilmente si sgancia ed ecco fatto mi raccomando fate attenzione al senso dell'aria c'è una freccia c'è scritto sul debimetro va rimontato esattamente in questa maniera perché il flusso d'aria deve scorrere in un senso ben preciso poi vedremo come pulirlo ho smontato anche questo cavo perché in realtà mi dava fastidio per far uscire il coperchio del filtro dell'aria in questo modo ho più spazio una volta tolto il cavo riusciamo ad aprire bene ad avere un po' più di spazio ho deciso di sfilare il filtro dell'aria buttate lì con la polvere quanto sporco mm. per togliere foglie, polvere, pollini, qualsiasi altro residuo che c'era ho usato un aspirapolvere questo è il filtro che andremo a cambiare e questo è quello nuovo quindi ho deciso di togliere il coperchio con un po' di fatica però si riesce rimettiamo il filtro nuovo ecco fatto il grosso del lavoro è fatto pulire il debimetro è semplice perlomeno in questo caso, io ho usato il, lo spray pulitore per freni e lo spruzzo dentro al sensore. Basta questo per pulire il debimetro e poi possiamo rimontare tutto. Quindi via dentro con il coperchio assembliamo il debimetro con i suoi due bulloni. stringiamo prima a mano e poi con una chiave combinata una volta riposizionato e dopo aver stretto i bulloni reinseriamo il coperchio della scatola del filtro aria nel fermo in alto e colleghiamo di nuovo il collettore d'aspirazione al debimetro stringiamo nuovamente la fascetta dopodiché già che siamo qua rimettiamo a posto il cavo che avevamo spostato prima e andiamo a fissare di nuovo il coperchio della scatola del filtro sotto l'auto con le sue clip inseriamo nuovamente il connettore elettrico al debimetro facciamo spazio e inseriamo nuovamente il supporto della batteria li fissiamo di nuovo al telaio sono sempre tre bulloni mi raccomando di inserirli manualmente prima tutti e tre andremo a serrarli soltanto dopo ci resta che inserire il supporto della scatola dei fusibili con i suoi due dadi, serrarli e posizionare la scatola dei fusibili, facendo sempre attenzione ai connettori elettrici e ai fili riposizioniamo e riabitiamo il suo dado per fissarla dopodiché inseriamo i connettori elettrici esattamente come erano apriamo il coperchio e riposizioniamo la batteria. Ebbene, questa è la procedura. Sostituitelo pure ad ogni tagliando, mi raccomando, l'operazione è semplice, non servono attrezzi particolari, potete farlo a casa. Quindi vi auguro una buona manutenzione. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video.